Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa dulu. Aku mohon kuasamu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Elohim melat kami secara pribadi. Kuasa Yesus Hamasiah menjamah hati kami semua untuk dapat hikmat marifat dari Engkau ya Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasiah. Yang percaya katakan amin. Kira-kira awal Desember itu tahun 2021 Waktu itu saya doa, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kamu berdoa untuk bulan Februari sampai bulan Juli, awal Agustus. Ada apa Tuhan? Lakukan aja. Doanya adalah bebaskan dari wabah penyakit dan malapetaka. Nah setelah itu saya berdoa, bebaskan dari wabah penyakit dan apa saudara? Malapa, malapetaka. Nah waktu itu langsung saya sampaikan supaya di Zoom itu semua supaya berdoa untuk bulan Februari untuk dibebaskan dari yang jahat, wabah penyakit, malape, dan di situ juga Tuhan beritahu saya, aku mengutus malaikat maut lagi. Wah, kaget saya. Tuhan, aku mohon jangan kau utus malaikat maut karena saya sudah banyak kehilangan orang-orang yang paling dekat dengan saya. Kalau misalnya malaikat maut itu diutus, biar jalan-jalan aja lah, jangan nyabut sana nyabut sini, betul enggak Dara? Ya ibaratnya malaikat mautnya biar nongkrong aja denger jum gitu loh. Ya gitu. Karena kalau malaikat mau dikirim lagi, yang mati mau berapa banyak ini? Ya doa sama Tuhan. Jadi Februari itu akan dikirim malaikat maut. Nah, waktu itu saya doa sama Tuhan. Waduh, kalau malaikat mau dikirim, jumlah yang mati berapa ini? Saya berdoa sama Tuhan, tergantung engkau, engkau doa sungguh-sungguh atau tidak. Dan umatku yang berseru dalam namaku, aku mendengarkan. Gitu. Jadi di situ saya ngelihat bahwa akan terjadi sesuatu di bulan Februari itu. Eh enggak taunya Januari sudah ada namanya Omikron. Betul? Nah, saya tanya sama seorang profesor, itu teman dekat saya, profesor. Dia bilang gini, suatu mutasi itu terjadi pasti lebih kuat. Sehingga bisa mutasi gitu loh. Dan dikatakan tidak berbahaya, itu dasarnya apa? Suatu riset itu dikatakan benar atau tidak, itu perlu waktu 2 sampai 5 tahun. Baru dikatakan riset itu tepat. Kalau baru satu bulan, dikatakan tidak berbahaya, itu berdasar apa? Wong risetnya aja belum ada. Karena suatu riset itu perlu waktu minimal 2 sampai 5 tahun. Karena ada namanya itu long covid. Ada jangka pendek, ada jangka panjang Nah itu kita tahunya itu setelah lima tahun. Nah ini gimana? Wong belum lima tahun, baru sebulan sudah keluar kata-kata risetnya ini. Kan jadi bingung gitu loh. Karena suatu riset itu dua sampai lima tahun. Siapa yang setuju? Angkat tangan coba. Nah, jadi tidak bisa dikatakan dalam satu bulan langsung keluar riset. Itu dasarnya dari mana? Bilang gitu. Jadi ini profesor yang bicara. Bukan hanya sekedar dokter, ini prof. Dia bilang gini, enggak bisa. Itu perlu waktu minimal itu 25 tahun. Lah Omikron ini kan baru sebulan, sebulan dua bulan. Langsung keluar risetnya, dasarnya dari mana gitu loh. Dia bilang gitu. Yang jelas satu, eh, dia memberitahu saya, Omikron akan bermutasi lagi. Kenapa? Dan dia cerita sama saya, menurut Pak Daud, corona itu apa? Saya beritahu sama omong-omong profesor itu. saya rasa ini buatan manusia. Dan ini saya percaya, ini adalah senjata biologi. Perang biologi. Nah setelah itu, profesor yang bicara sama saya, ya ini ini pasti buatan manusia karena bisa menyesuaikan di berbagai daerah dan cuaca. Cuaca dan situasi. Artinya kalau ini alami, virus alami, tidak seperti ini. Ini kan virus buatan manusia. Sehingga di tempat dingin, di tempat katulistiwa, di tempat apapun bisa menyesuaikan. Nah, saya ngomong-ngomong sama saya, menurut Prof, Corona ini berhentinya kapan? Nah, ini Pak Daud dapat petunjuk Tuhan apa? Karena tidak ada risetnya. Saya dapat petunjuk Tuhan bahwa lima tahun akan bermutasi terus. Puncaknya itu error di atas lima tahun, di bawah sepuluh tahun. Udah percaya itu aja. Kenapa? Karena tidak ada risetnya. Udah percaya itu. Karena apa? Semua virus itu ada puncaknya itu. Dan puncaknya itu error. Benar itu dah. Nah, terusan apa yang harus kita lakukan, Prof? Ya, kita berdoa aja. Dan yang kedua, tetap protokol kesehatan. Tapi yang jelas Februari ini ini malaikat maut udah jalan-jalan nih, Saudara. Nah, saya berdoa sama Tuhan supaya malaikat maut itu jalan-jalan nongkrong saja Siapa yang setuju angkat tangan? <laughs> Makanya saudara berdoa sungguh-sungguh supaya malaikat mautnya jangan apa saudara? Jabut sana, jabut sini. Dah. Saya berdoa Pak Tuhan. Karena teman saya banyak yang meninggal. Dah. Terusan san, Tuhan tergantung doa kamu. Jadi malaikat maut ini jalan sampai bulan Februari sampai Juli saudara. Makanya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan supaya jangan mencabut nyawa Nah, jadi saudara, kita ini nanti akan ada suatu masalah ya setelah corona ini, tahun ini kita belajar normal. Tahun ini kita belajar normal. Corona ini akan berdampingan dengan kita. Tapi yang jelas, ini akan berdampak dalam inflasi. Nah, kalau saudara pikirkan, Amerika aja inflasi itu 7 persen, betul? Berapa persen saudara? 7 persen. Amerika itu inflasi 7 persen. Rata-rata utang setiap negara itu berupa dolar, betul? Betul? Betul? Betul, Pak. Betul? Kalau Amerika saja inflasi 7 persen, Nah, Indonesia gimana? Malaysia gimana? Singapura gimana? Thailand gimana? Nah, suatu inflasi, saya bicara sama kawan saya ahli ekonom, ekonomi, lulusan UI yang terbaik ya, dia memberitahu saya, kalau mau lihat inflasi yang sebenarnya, itu harus dipisahkan harta yang bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak dan tidak bergerak. Kalau harta tidak bergerak, dihitung sebagai standar digabung dengan ini susah. Karena apa? Tak bergerak, kayak properti tidak bergerak. Misalnya gedung mangkrak ditulis sekian, tidak bisa. Nah, suatu inflasi itu dilihat dari yang bergerak. Karena itu konsumsi setiap hari. Nah, yang setuju angkat tangan coba. Ya. Jadi suatu inflasi itu dilihat, ini kawan saya, dari yang bergerak. Bukan yang tak bergerak. Kalau tak bergerak itu ya itu-itu aja. Nah, gedung mangkrak ditulis, ini ya susah katanya. Digabung jadi satu, ya angkanya ya kecil lah orang itu. Karena dihitung tak bergeraknya. Tapi harus dipisahkan, bergerak dan tak bergerak. Nah disitulah kita akan lihat berapa inflasi yang sebenarnya. Dan waktu itu ada yang ngomong sama saya bahwa karena corona ini tahun 2020 2021 karena terjadi PSBB dan PPKM itu inflasi itu tertunda karena seta, setiap tahun itu Indonesia itu ada inflasi. Nah karena ada PPKM, dia bilang gitu, setelah itu PSBB, itu inflasi tertunda. Nah setelah, nah ini ngomong itu, setelah corona ini nanti tiba-tiba mereda, ya tinggal aja 2020, 2021, 2022, inflasinya sekian. Double Nah, untuk menghadapi seperti ini, inflasi seperti ini, ya dia ngomong, benar Pak Daud bicara, petunjuk Tuhan itu memberitahu Pak Daud itu tepat. Yaitu apa? Beli tanah. Karena beli tanah itu PPH final. Nah, tapi kalau misalnya apa itu beli barang ini beri itu ada namanya pajaknya. Tapi kalau beli tanah itu PPH final udah. Aman udah selesai. Nah, ini pendapat Pak Daud itu betul. Posisi seperti ini beli tanah dan suatu inflasi itu terjadi suatu negara dalam kondisi krisis itu ada cirinya. Ini yang yang bicara itu adalah ahli ekonom dalam Eh, salah satu pendiri Bursa Efek Indonesia. Dia beritahu saya, suatu negara, terutama di Asia, terutama Indonesia, bila terjadi suatu krisis, cirinya ada, di mana-mana banyak kuliner. <laughs> Di mana-mana banyak apa, Dara? Kuliner. Kuliner. Kenapa? Karena untuk bertahan hidup. Misalnya kerja dipecat. Setelah dipecat, dia mau apa untuk bertahan? Untung-untungan dengan skill yang ada. Buka warung, jualan. Kalau tidak laku, dimakan sendiri. Betul? Iya. Karena apa? Suatu negara, terutama di Asia, Indonesia kalau terjadi suatu krisis ekonomi, cirinya ada. Di mana-mana banyak kuliner. Saya mau tanya sama saudara, di Temanggung sekarang banyak kuliner tidak? Banyak. Betul, Pak. Hah? Betul. Banyak. Itu adalah suatu tanda krisis. Karena apa? Tidak ada alternatif lain. Kecuali untuk bertahan. Nah, ujung-ujungnya satu, bahwa nanti semua, nanti semua akan kembali dari kota kembali ke desa. Berkebun, karena harga pangan naik. Iya. Nah, makanya dari kira-kira tahun 2019, saya sarankan semua untuk beli tanah dan berkebun. Karena itu basic dasar manusia diciptakan Tuhan. Pertama, di Taman Eden mengelola, betul? Iya. Diusir dari Taman Eden beternak. Hanya ada dua ini, beternak dan berkebun. Makanya saudara dalam kondisi seperti ini, ya saudara beternak dan berkebun. Karena apa? Karena kondisi seperti ini, posisi tidak menentu. Karena virus ini akan bermutasi terus. Sejak tahun 2020, Waktu itu kita mendengar bahwa nanti bulan November corona ini selesai. Tapi Tuhan memberitahu saya tidak. Karena akan mutasi terus sampai lima tahun. Nah, sekarang sudah tahun keberapa? Tahun kedua. 2022, tahun ketiga. Nah, mutasinya nanti model kayak apa, kita belum tahu, betul? Ya. Tapi yang jelas kita semua akan berdampingan dengan corona. Jadi saran saya untuk saudara semua, untuk bertahan itu gimana? Pertajam skill yang ada. Karena tahun 2023 setitik terang datang atas bangsa ini. Amen. Amen. Jadi ada setitik ha? harapan. harapan. Nah, setitik harapan ini apa? Saya juga belum tahu. Apakah pandemi menjadi endemi? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas setitik terang datang atas bangsa ini. Dan Indonesia akan dipulihkan Tuhan itu 2035, bayangin saudara. Masih berapa tahun lagi? 13 ya Pak. Hah? 13 tahun. 13 tahun. 2035. Dan kita semua harus siap menghadapi itu. Jadi saran saya untuk saudara, satu, kalau saudara ada berkat, beli tanah. Coba saudara bayangkan kondisi sekarang ini. Pertama, Omikron. Kedua, pajak naik. Udah Omikron, pajak naik. Ketiga, inflasi. Sudah bayangkan, gimana untuk bertahan? Satu, mengandalkan Tuhan. Kedua, saya beritahu, asah semua kemampuan saudara, skill yang ada untuk bertahan. Oke. Okay? Ya,